Guys, we spotted a leopard. Yes. Oh wow. Now, now can somebody see? Always try जब भी आप कैरवानिंग के लिए आए जो आप नहीं खाते even the peels of those try कि एनिमल्स को खिलाएं वो सब no more tyre punctures This is where we camped last night. देखो ये मैम सो रही है ये भी सो रही है नहाने की तैयारी करते हुए ठंडे ठंडे पानी से नहाने की तैयारी करती हूँ जो पांडवों को पांच गांव दिया था ना वो यही है अच्छा so we're inside and the reason i'm here is to show you the top view gonna go on top. Yeah. So button आप भी प्रेस कर सकते हो talent <laughs> we have our model number two switching up Model number two. Coming, coming. Yeah. Comfy. It's pretty cool. Hi. Hey, Dushi. right? No, I just put in a new battery. Battery must have died. It's cold ना ठंडे में जल्दी जाता है अभी So this is where I'm currently standing to vlog this for you guys. So it's currently a mess, but I am trying कि पानी गरम करके थोड़ा सा पिया जाए. So that's what we're going to do. And I'm going to place you guys up here. lighter भी देना लाइटर गैस चालू नहीं है ना इधर का मेरे तो पता नहीं सिलेंडर इसमें है कि नहीं चालू कौन से वाला है इसका जल गया ये लो बेलून तरक्की कर रहे हैं सो so, अभी रामलर has gone to take some of the people जो आगे रुके थे और हम लोग हैं यहाँ पे making parathas I did my daily workout not perfect but at least I got some some serotonin और ये पीक यहाँ से विजिबल है how beautiful is it Himala Peaks. I'm visiting here. Teak के पेड़ है ठंडा रहता है काफ़ी so what I did was got up और बिना कुछ सोचे समझे आई हैड एक कोल्ड शावर एक चिली शावर एंड अभी ऐसा लग रहा है कि वाओ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ठंड भी नहीं है because cold showers are suppose to be good for you it's good for heart health as well तो I did that did my yoga और अभी खाने वाले हैं हम and see how he is chilling that's our driver Vidya ये यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं कर रही हूँ <laughs> था हम लोग शार तो ले चुके थे नॉट हम लोग just me a cold shower but I didn't wash my head और अभी धूप हो रही है थोड़ी तो I thought let's use the outdoor shower और अभी इसको यूज़ करके I am just washing my head मैलोक नमकीन खा रही हैं ये लीजिए वासु की fan following we have guys जो खाना चाहते हैं सो so, कल का जितना भी वेजिटेबल्स एंड ऑल था जो हमने नहीं खाया वो हम इनको खिला रहे हैं banana peel etcetera always try जब भी आप कैरवानी के लिए आएँ या किसी भी ट्रिप पे जाते हैं जस्ट ट्राई कि जो वेजिटेबल्स है you know carrot and all जो आप नहीं खाते even the peels of those try कि एनिमल्स को खिलाएं वो सब so guys one final look ये हमारा लोकेशन था यहाँ से now we're heading towards Corbett Marchula particularly एक जो कैरवन है that's Rambler it has already left और विलो को लेके अब हम जा रहे हैं हाँ this is a good location ये रोड था रोड के साइड में we just found the spot and we talk to the locals here पूछा हमने उनको कि यहाँ पे लाइक इट्स ऑप्टिमल और नॉट बिकॉज जो दूसरा एरिया था वो कैंप वाला एरिया था और यहाँ पे नाइट हमने स्पेंड किया रात में काफ़ी विंडी काफ़ी ठंडा हो गया था बिना बॉन फायर के हमारा काम मुझे नहीं लगता चल पाता तो रास्ते हफ्ते अभी हम सामने का रास्ता लेते हुए जाने वाले हैं पिलो के पीछे वाले सेक्शन में और बाकी लोग जो है रामडा वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बैठे हैं आगे बिकॉज रैप्टर आगे गई थी फॉर थ्री किलोमीटर्स तो और हम लोग हाँ तो फिर खुल गया तो धक्का नहीं लग रहा ना धक्का मारो ना देख हमने आपको धक्का मारने बुलाया अभी हाँ हाँ मारो हाँ। मारो ओके पाइप पकड़ के शीशा पे नहीं मरी है तो नहीं नहीं अपने आप अटक जाएगा वो जाने दीजिए चलो चलो करो करो और आप पीछे करो ना वो एक दोबारा बंद हो जाएगा ऐसे छोड़ियो एक बार बंद हो जाएगा वो बीच में से बीच में बेटर नॉट टू बट बस इतना तो हाँ, ही तो रहेगा इतना ही रहेगा हवा आ जाएगी ना ठीक है तो यही नहीं किया तभी हो रहा है सब Again, this is the fourth time we are having a flat tire. Oh god. Both inner and outer? Oh no, oh no. We are going to get late. Normally जब न्यू गाड़ी बनती तो हम हमेशा थोड़ा करके देते तो करते ही है इसकी करी थी करी नहीं थी ना तुम दोनों एक बार ये पकड़ लो please more tire punctures. No more tire punctures. Ramler is back with us. सब लोग ऑन बोर्ड जा चुके हैं हम लोग नारियल फोड़ने की रस्म कर चुके हैं and have a line hopefully after making the fourth puncture of that to two tires दोबारा से नहीं होगा आप कोई पंचर वंचर Here we have below पीछे हमने ओपन कर रखा है तो ऋषिकेश निकलना है क्या बोल रहे Who's going to squeeze the lemon? Decide it. So both the partners are in. We have the lemon ready to be crushed. That's to beat off the bad omen. Bad, yes. Bad juju, go away. चल आगे करना रोज అరే సెకండ్ గేర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటా చూసుకో క్లచ్ చాలా మెల్లగా ఓపెన్ అది దప్పని కొడుతుంది అది అయ్యా చలియే అరే నువ్వు అటు ఇటు తిప్పకు లైమ్ ఉంది కింద ఆదరా వచ్చింది వచ్చింది भी हम लेने वाले हैं not even a single street light but this is a very beautiful one बहुत सीनिक प्लेस है ये थ्रू आउट और अभी ये रास्ता हम ले रहे हैं to reach towards Marchula we are currently halted, I'd say one hour away from Marchula. Everybody is getting their pictures, like, etc. etc. और देखते हैं जिलों में क्या हाल है हमारी टीम का Oh, here she is. this is the last stop that we are taking before reaching Marshalla दोनों कैरवैंस है we're doing some stuff in Willow इसलिए पीछे का बेड खुला हुआ है here we have Rambler and everybody they halted for a quick tea break because बहुत टाइम से हॉल्ट नहीं किया था हमने the night is still young and हमारा प्लान चेंज हो चुका है previously it was to is it in focus focus focus yes previously our plan was कि वहाँ पे जाएंगे और नाइट uh, वहाँ स्पेंड करेंगे बट अभी because we also want to raft at Rishikesh so I think आज रात को एक बजे या दो बजे के अराउंड हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे टू रीच ऋषिकेश सुबह सुबह ऋषिकेश पहुँच के वहाँ पर अपना कैंपर में ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे एंड बनाने के बाद we are going to head for a raft और रात में ही हम लोग वापसी करेंगे डेली के लिए because we're on a time crunch ही so that is the update right thing is visible but हम लोग पहुंच चुके हैं मरचुला लेसन वेरी केयरफुली आपको सुनाई देगी पानी की आवाज़ सुबह दिखाएंगे व्यू अभी पहले ये जो सब लाइट्स हैं नहीं थी बट अभी रखनी पड़ गई हैं because of safety purpose because यहाँ a man eater tiger is on the run तो उस वजह से ये सब लाइट्स रखनी पड़ रही हैं so everybody room is still a mess but हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रामलर यहाँ खड़ी है this is our vibe of the night everybody is enjoying here this is in Marchula there morning में दिखाएंगे आपको शायद थोड़ा सा विजिबल भी है दैट्स द स्ट्रीम हमारा प्लान है वहाँ पे maybe lunch breakfast anything to have it there और अभी यहाँ चल रहा है everybody is partying camper is here in the one here Rambler का टॉप बेड खुल चुका है full in action right oh you are sitting there how is the vibe vibe कैसा है ऊपर का ऊपर का वाइब कैसा है I think this is like my DND mode not disturb me to go Can we see? Yes. Kitty cat is having. Thank you, Richa. Consumption. The sixth day the same. Water. Everything is so we have the bonfire, we have everybody here and here and the moon with us. Wow, the stars are visible as well. Yes. So we have spotted a leopard, I think. Hello? Hello? Guys, we spotted a leopard. right there. Oh, somebody needs to point the torch only and then it's visible. It's a leopard, right? Right there. Yes, yes. Yes. Oh, wow. Now, now can somebody see? Oh wow! What's it? No, it's a leopard. I saw the face. Leopard नहीं है यार Are you sure? sure. हमारा कट्टा तो नहीं हो रहा है Who is it? Are you sure? Dear Radhi. Oh no. Huh? Oh sorry. Dear, dear Radhi. They are saying it's a deer. Normal deer. अरे face please can you give this to our man Karan Karan Karan भाई ये देख के बोलो क्या वो डियर ही है ना हां हां हां है नो ही सेइंग ऐसे लेपर्ड इतनी देर नहीं खड़ा रहेगा and here we are getting excited but it moved after he pointed the light but normally sambar या very deer we have sambar deer and बाकी deer okay so maybe somewhere here it is है ना मूवमेंट तो ही है ओके अब बताओ किसको कैंप लगा के सोना है यहाँ पे है एक कैंप पे लग चुका है ऑलरेडी मैन वी तो बंद हो जाएगा तक नहीं रुकना चाहिए था बहुत हमें कितना हाँ पाँच सात मिनट हो गया after ages of traveling to Corbett, this is the first <laughs> time that I have spotted a tiger and this is your first time all right.